Форум театарот е една магична техника која со задоволство ја практикуваме. Овозможува да ги освести луѓето за многу работи, посебно за табу темите, да се дискутира гласно за оние теми кои што секогаш ги ставаме по тепик. Ово што денеска ќе го видите е една а, случка, реална случка што секојдневно се одвива кај нас во а, гинеколошките амбуланти, посебно каде што пациенти, како пациенти се во луѓето од ромската популација. Ова е само перцепција на луѓе со кои што ние работевме во текот на еден процес, Разменувавме искуства со од една страна со гинеколози, со доктори и со пациенти. За разлика од секојдневниот театар, форум театарот овозможува интеракција со публиката, да се видат себе си како во гледало, во разни улоги во секојдневниот живот и да видат што би можеле да направат во ситуација како ова, за да ја направат малку попозитивна приказната. Тоест, да не бидат пасивни наблюдувачи, како, впрочем, што е публиката во класичниот театар, туку да бидат активни чинители во заедницата, да ги менуваат работите. очекуваме публиката да биде активна, да влегува во на сцената, да нуди свои пристапи, различни начини на комуникација за да се соочи со конфликтните ситуации. Очекуваме да излезат на видели на суети, отпор кај некои предрасуди, арно ама целта ние да бидеме свесни за тоа и да видиме што можеме да направиме во однос на тоа во секојдневниот живот. На запад знам дека на пример многу обуки посетуваат и се ставаат во улога на пациенти, па 300 обуки за да го доживеат да бидат поепатичен однос со пациентите. Тоа не, не го зборам само за ромската популација, него генерално мислам дека тоа проблем. Очекуваме и лекарите кои што се од една страна учесници во оваа приказна и пациентите од ромска популација да имаат повеќе разбирање едни за други. И затоа представата се вика пробеги моите чевли за да потикнеме емпатија едните за другите, поголемо разбирање, со што што ќе ни овозможи подобра соработка во иднина. Целта ни е да видиме како кога ние имаме проблем, дали е тоа ако имам проблем од аспект на доктор со пациентите, како јас можам да воспоставам комуникација со нив, или ако сум од аспект на пациент, а него добивам тоа што ми следува од доктори. Се разбира дека и ние треба да менуваме нешто, тоа е, тоа е факт. Но друга страна, она што сум ја сведок децении на назад, и како корисник на здравствени услуги и во секојдневна комуникација со луѓето од здравствената бранша, не идувам на овој проблем. Ја не можам да тежам од моите пациентки да бидат на моје ниво о образование и о однесување о култура. Меѓутоа, јас сум за тоа да се <clears throat> дојдам на нивно ниво и да ги разберам. Премногу е стереотипно, дури малце претерано. А, прикажа на тоа дека ромите толку галамаат, толку прават врева, толку не знам, се некултурни, толку не знам што. Ајде сега кажи докторка со се што треба ти ги да платиш. Зашто мори да плати? Да, да, да. Ајде ма нас државата ни да. Чека сега јас тебе Оној кој што стереотипизира, оној кој што има предрасуди, он ги става сите во ист И за него сите се исти. Ако видовте реакција кај докторите, бидејќи не им беше пријатно кога дознаа дека Другата пациентка, иако може би навидом не им изгледала како ромка, затоа и не знали приметите се обраќа со вие, за разлика од претходно, немаше да кажат. Јас до сега не сретнала, имаше некогаш некое време, но сега многумина од ромите се доста едуцирани и не се понашуваат вака. Значи ова вака со папуча или нешто, не се увидела нешто такво или а, да, да земе листот од раце на докторката и да каже не плакам ја ово Да, значи многу мина се се жалаат на плаќањето, но не на ваков начин. Значи ова многу е напнато. Може би вистина е малку преусилена, Но тоа не пречи, бидејќи ние сушност треба да ја сватиме пораката. Пораката е дека имаме ситуации, не секогаш, меѓутоа се уште имаме ситуации, кои што се резултат на повеќе дополнителни фактори кои што доведуваат до таквите ситуации. Свесни сме дека тука имаше а, прикажано а, едно семејство кое што не е информирано, за законите и за регулативите и за тоа како нештата функционира и едно семејство кое што му недостига здравствена едукација во однос на тоа како и што треба. Од друга страна, докторите се тие кои што имаат и улога да прават здравствена едукација и не. Океј, ја ви благодарам за учеството. Еден голем аплауз почувствував како е тоа да се биде доктор и како е да се справи со една ситуација наметната во форумот. Секако дека сватив дека можам да имам поинаков пристап кон пациентите што дојдоа во моментот, публиката го кажа своето мислење. Се надевам дека дел од публиката почна да размислува поинаку. Не сакаме да кажеме дека сите доктори се вакви како нашиве тука. Нити пак сакаме да кажеме дека сите роми пациенти се лакви како нашите. Ке замолам било кој од вас да го заземе местото или на снаата или на зетот и да ни покаже како би реагирал во оваа ситуација. Да видиме како друг активен зет ке може да преземе улогата и да промени нешто. işte yazbe eve doktore da ti nati ne se Neyse beraber doktore ne se neyse derim. Abi ti kuyum tek şey marka. Abi de İngilizce boş kuyum. Abi de İngilizce boş kuyum. Abi de İngilizce boş kuyum. Abi de İngilizce boş kuyum. Елес, ти благодарам за кршењето на мразот. Само уште едно што јас сакам да додадам. Што сакаш да направиш, да? за другата пациентка воено кога таа влезеше можеше да реагира истото, значи. Со тоа да го покаже дека младите не се на пример како старите што не се многу ситуирани со стојбата на пример со понашавските тие работи, можеше да реагираат на пример да ја смее да каже ако во ред, јас немам толку голем проблем, влезете пред мене, ама не се понашате на тој начин Што мислите за ова? Да, да, да. Нашата актерка во пасивна улога, што чекаше во чекална, она седеше, гледаше и не се чувствуваше добро, но не реагираше. Јас не видов за мои 55 години така да се влегува во една здравствена установа, бабата да мава со папучи, дедата со капа, тоа е некултура од нивна страна. Тоа не можам да си дозволам таков представување на да влегува во амбуланта и да мала. Роми го споделиле, да само да кажам, само да Роми го споделиле пациенти и доктори го споделиле. И ние не можеме да не им веруваме. Не разбирате? Тоа што вие не сте го виделе, од и јас не сум го видел. Тоа не значи дека не постои. Дали некој од вас може да се сетите на уште нешто што исто така може да помогне во оваа ситуација? Еден заклучок значи за нашите овај е еден пример значи да се освестат овие помладите, значи да поставите Ова може би јас грешам да се осветам, значи дека треба тие значи сами да си одат и понашањето и како треба да се справат со докторите, ако тие се справат со нив некако негативно, значи да се освестат, затоа што младите треба потоа да продолжат, што се вика, името на националност Ром.